Sí, hola gamers del mundo y del mundo. Somos los más copados de YouTube. Es tal no a ver ¿Eh?